Yenmez ki zor. Balık zorlandı iki kopmaz. Tamoy mesta. Zaharata sazan yaxshi ot tutdi sazana gap yo'q bir kalmatimizni deb boshlanib voy buni bilmagan Rastama yaptırdım yine balkonuyla. Bu balkona kayıttı. Yine oradan çıkardım eğer görüntü olmasanız da 5 kilo. Oh. Serpomeli. Almakta kütel borcun ilacı yok. 5 kilo da ağır. 6 kilo. 6 kilo spakoyun çıkardı. Oradan çıkardım. Bugün emelleri kalmak da verdi. Kalmakçıdan berde sazan koy. Sadece hesaplarımla böyle bir elimden gelir. Şimdi göreyim aynen dostlar. Hemen oturgayırım. Organı boyu. Hazır kanayına. Böyle hemellep çıkardım. 5 yıla. Yine ben yımarıkım. Yine bak kellesi. Yeni. Spakoyunu bir, bir karış. Evet. Koy sana. Oh. İkinci kaymakam Sesbert Paşa. Bitiyor. Buna bu kaymakam Urf Paşa. Yes. no? Und dann bei mit geht mir am Bossa. Hoppa. O oh. bambu tekette tartışına kadar da bunu başar bambumacak. Tarıklı açıp geçime doğru geldim. Şimdi kalmak da aç bersamına. Oy! Oh! Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Oy! Gel. Şimdi hariti barış gerek yol adımını. Çıkıp gitmese. Birini aldım hemen laf. Oh! Parmak kayırışına kadar. Oh. Kara. Parmakımız taş vermeyecek. Sel ilip vermese. Oh balık harma değil. Balık ortada. Karışkın. sağlıklı öte kalış kıyın. Çöp ortada. Artık alış gerek. Oh. Kette balık tart geçişine kıranda. Oh. oh. Kan kara kara buzun yağdır. Deyken çıkarış şimdi problemi. Hava kendine kayıttı. Kamera. Katta balıklar. Bu da katta balık. Toca 6-7 kilo. Sadece köpem. Sadece 6-7 kilodan köp. Oh. Oh değil. Balık harmacak. Balık harmacak. Balık artı olmasa kıyın. Oh. Biz hazarlaşan din boladı. kartı tıpamadan baş vermeydi. En az sağın giyatır. karışını başladı. Kalmakçıdan bersab oldu. Kalmakçıdan bersab oldu kuda kalası. Oh. Давай, давай, давай, давай. Gold. Emrah'ım uzakta. Emrah'ımı kışkırış hareket ettim. Oh! Tokta. Yine. Herkes bir iş yılanı. Şemi. Allah'a şükür. Normal bak. Hep yok bak. da biz şerkiye atır. Taber akırdı. Kuda kalasa yeni ilse çürüş hareket etemem. Stada bir zaman oturup dem olmasak balık artadı. Oh aramalı değil de. Allah'a şükür. Yine balkamız domates tuttu. Biraz olsa her balık avını kamera alışı hareket etmemiz. Lakin telefonda Hani Sultan. Altırtma. Yine bir tane birden bak. Altın balıktan. İndi kıda kalası. Ha, Bahadır. Ha. Yürüydü balık bana kadar. Yordum kırlık. <laughs> erke erke. Erke sultan. Bir eşek var mı? Gitti mi? Yo yo bağ dırttı git geliyor. Bağ bağ bağ. Ha çık bizim çit hasta torta. Sarısın. Ünlü balık ya. Oh oh oh. Oh. Hep bütün buraya gelmişsin. mı? geldi. Tamam. Hasta hasta gel hasta. Sultan bir arak yiye özün. Hasta yaş kıstanma. Harut bala bak harut. Çarşı dözü. Budumurlaşam. Gel gel gel gel. Gel gel gel. Ya harda indi pitelleri. Çolp kana çolpu. İstanbul çolpu şöyle. Kana. Onda çolpu Murat sen. Çolpu dalmasa mıydı Murat? Çolpuna gidelim. Hiç. Hiç. Murat, Murat. Ben... Yukarı yukarı yukarı. Çolpılap çolpılap davay davay davay. Dumurlu kaç gider def kıstan bindirttila. Belet dumurlu. Ömrünüzde görme farkı dumurlu <laughs> lanet. Dumurlu balık indi. Abilerden mi? Alkısı oradan bir şey, şey yaptı. Dumurlay, Murat. Alkısı. Bir dikim oradan kemerimiz. Aga bu çok kıyılalı. Dumurlu balık <laughs> Yaşı geldi bari. İyi bu yoğurt geldi emelleri. Dum gelesi gelmedi aslında. ముళ్ళకనే కరమ్మ సెలవులెత్తరే Koy. Aslında akar makar işte. Dikil ama. Bundalıkın akar ama. Ben de. Bana Koy koy canavar koy. Bundalıkın akar ama. Ara ödüyor bir tane. Seni kalmakta aldık ha kızı oradan aldık. Tamam. Enteresansı bu. Yetki kalmak ki yentacık kerem diye buraya yer gelen. Dedirme iyi malda. Ne o kadar yasanak balıktan kaçıp yatırması 2019 için 20 için yiyon. Volga Deryası'ndan keşfet yapılmış. Var onda. Volga Deryası'nda kur balıklarına bir de sığırlara, mallara size de geldi bu. Ama ben yaşlı düşün şey onu. Yaşlıya boz kıskanda. Daha yeni bu var. Onda bir bakarsın bu var. Deryanın barondagi süpürdi yatım denizler maşallah. Balık bu da kalası afirladı indi. Ama üstü